guys, we are from team Simple Production. Yeah. Introduce our horse here is Ai, Ira, Ale, Bambu. <laughs> Jangan lupa video kami setiap hari Ahad. Subscribe kami doh. Like kami. Ha? <laughs> Dan jangan lupa untuk follow semua media sosial kita orang. So, jangan lupa untuk muat turun ataupun download stiker kami di live. hari ini bukan hari untuk sedih